بسم الله الرحمن الرحيم انا اسمي طارق احمد آه، انا من ميكر اكسبريس احنا جايين مع قطار صعيدي geeks آه، في سوهاج آه، النهارده في The Island Hub في جزيره كرمان علشان هعمل ورشه عن ال maker spaces او مساحات العمل الخاصه بالصناع وهنتكلم عن انترنت الاشياء وفوائد انترنت الاشياء آه، في مصر آه، بالتحديد بالنسبه للزراعه علشان خاطر آه، توفير الميه وتحسين الانتاج وتحسين المحصول شكرا